lang, lakad lang, lakad lang. Ako magiging bitag ni Boy. Number 2, habol. Number 2, habol. Habol dito, number 2. Ay, nako. Ay, nako. Tumambay, pa si Gago. Wala ka dyan. Wala ka dyan. May re-rest dyan. May re-rest dyan. Finish ka dyan. Finish ka dyan. Vicente, ready dito. Vicente, ready dito. Andiyan ka na plus taas. Plus May tok-tok dito. Dito. Di fire team to? Isa lang yung napatay ko. Ah, puta! Tingnan mo! Ang daming corpse dito. Saan? Saan? Ito, tumingaw. Wow! Baba ng konti. Baka agdaan eh. Wow! Sinolo na niya ang mga kaibigan. Ako naman yung compass oh. oh. <laughs> dito. Bagtek, bagtek. Kompe ko, nasaan? Ayun. Iyawa, kinuha. Dami pa dyan. So, ang gulo itong hayop na to. Uy, uy, uy, uy, ito. Top 40. Top 40. Katabi ko na. Napana. Tripod, tripod. Over, Over, maghihil ako. Nandiyan dyan, punta sa top party. Baba ka dyan. Baba ka dyan. Sige, baba ka dyan. Baba ka dyan. Nandiyan yan. Try mo. Nice one, nice one. Very cool, Very cool. Saan mo naman na kami ng diyan? dyan? Hilil mo na. Hindi pa para rin. Ay, hindi para. Apat na lang. Apat na lang. Nasa baba yun. Nasa baba yun. Hinatayin. Hinatayin. Umakyat. Umakyat. Asbal. Chill. Cardiotonic. Nice one. Tapos na yung mga height na. Kailangan nito, no? feet. MGM MGM na nakabay Pasok bilog Pasok bilog Sige sige sige May healer ka, boy. ka, boy. Kuha ka ng baril ng baril dyan. Bigyan kita. Bigyan kita. Hindi ko pala kinuha yung bala. Pakoy bala nga. bala nga. Asan yung bala? Nandyan lang. Nandyan lang. Ito, may healer dito. Wala nga lang bala. Nasaan ba dito? Eh, mo na. Kaya eh, mo na. Bigyan na lang kita sa bala. Sa yung baril. Meron dito. Meron dito. Kunin mo na lang dito. Nasaan? Dito sa orbs na to? Hmm. Hmm. Sa third floor pa yan ng mga hayop na yun. Masyadong open sa atin.

Third floor yun. na mo napatay? Oo, yung corpse niyo. Dalawa pa yun ah. Dalawa pa yun ah. Aray, aray, aray. Aray, aray, aray. Ayun sa taas, oh, ayun oh. Baril mo, Anton. Ah, ay, oh. Barilin niyo ako para mamatay ako. Uy, pasok, pasok. Barilin niyo ako. Yeah, this mga dodong. Uy, uy, uy, uy, uy, uy! Southwest. Ano may bala doon? Ano yung bala nitong hayop na to? Kunin, kunin. Kunin mo. Tanga, bala, baril yun. Uy. Uy. Ako sa southwest nga boy. Baralin mo na. Hindi ko mabaril. Go! Oh, oh. Ay. Sa kabila! na kabila! Nakita ko na. Ano ginagawa to? Number 2. Ayun oh. Ayun oh. Papatayin ko na. Papatayin ko na. Ayun, namatay. Ayun, eh, namatay. ayun. Ayun. Tang Fuck you! <laughs> Killer ng bot. bot. pala yung hanap ko sa punuan, di ko makita. Na knockdown. Inikutan eh. Inikutan eh. Nagano sila? Nagano sila? Tawag dyan? Anong, anong baril yun? Anong baril yun? Ano? Ano? Yung M14. Yung 40, naka-silencer. Mm. Uh,